1921年5月、下関で一人の男が逮捕された。派手な芸者遊びをし、金遣いの荒さをいぶかしがられてしょっぴかれたこの男こそ、コミンテルンの道、近藤映像であった。1883年2月5日、近藤映像は、大蔵小職員の次男として、東京小石川で生まれました。近藤は初め虚弱で病気がちな子供でしたが、次第に健康になりました。 小学校時代には柔道に打ち込み、歓迎湖に解禁するまでになっていました。折しも日清戦争前後の布告徴兵が叫ばれた時代、近藤は徴兵に見せられた軍国少年でした。しかし父は布国よりの人間だったそうで、高等小学校を出た近藤は薬屋のデッチ方向に出されました。近藤はすぐにデッチに飽きてしまいます。特に、その薬屋はただの水道水を薬と偽って客に売っていたそうで、この時から近藤の中で、金儲け主義への疑念が湧き始めます。 そんな時に出会ったのが、片山線が表した渡米案内というアメリカ移住の案内書でした。世相も海外発展をもてはやしていました。アメリカで一旗あげたい。そう考えた近藤は、1901年10月に渡米を決意します。18歳でした。渡米した近藤は働きながら現地の農学校を卒業。そのままアメリカで働くつもりでしたが、1910年に帰国することになります。直接の理由は兄の死去でしたが、実際には近藤はこの時ホームシックにかかっていました。 日本に帰った近藤は、職を転々とします。東京で起業するも、財産を管理していた叔父が登記に失敗して破産し頓挫。友人と事業を起こすもこれまた失態。その後は六甲山中にこもって牧場経営を始めますが、共同経営者が諦めて山を降りてしまい、結局近藤も1913年に山を下り、神戸に移り住みました。神戸に移った近藤は、アメリカ時代の友人のつてで骨董品を輸出しながら、靴売りやおでん屋で生計を立てます。1916年、 商売相手の玉村という男から、渡米して一緒に美術賞をすることを持ちかけられました。この時近藤は結婚し、子供もいました。家庭生活とアメリカで成功するチャンスのどちらを取るか、散々迷った末、近藤は再度の渡米を決意します。初めは玉村の店の手伝いをしていましたが、その店の骨董品のほとんどは偽物でした。インチキ商売にだんだんと耐えられなくなってきた近藤ですが、あることに気づきます。骨董品を買いに来る客には教員が多いのです。これはビジネスチャンスかもしれない。 そう考えた近藤は玉井の店を辞め、浮世絵の行商を始めます。ソルトレイクから東へ東へと進みながら、各地の師範学校や高校にテレアポを取って浮世絵を売りつけました。これが大当たり、行く先々で近藤の浮世絵は珍しがられ、飛ぶように売れました。しかし、ニューヨーク、ボストン、フラデルフィアと西海岸の都市に入ると、浮世絵は大して珍しがられず、売れ行きはよくありません。どうしたものか。 こで近藤はニューヨークに事務所を構えて、浮世絵や画用品を学校向けに通信販売することにしました。学校にカタログを送ったり、地方都市で展示会を開いて、ようやく収支の辻褄が合うようになりました。1917年のことでした。アメリカが第一次世界大戦に参戦したのもちょうどその頃。ニューヨークの街は、自由のための戦争に熱狂します。そんな中、近藤はある小さな新聞記事を目にします。そこにはこう書かれてありました。 社会主義者の片山千が西部からニューヨークに引っ越してきた。近藤は、片山千の名前を覚えていました。1回目の渡米を決意させた、渡米案内、と書いた男。それに片山は社会主義者です。散々、金儲け主義の矛盾を見せつけられてきた近藤としては、社会主義の話も聞いてみたい。そうして近藤は片山に会いに行くことにしました。片山はウォール街近くで貿易商の専属コックとして働いていました。 社会主義者として有名であった片山は、ニューヨークの日本人コミュニティからは敬遠されていたので、近藤の来訪を非常に嬉しがったと言います。近藤と片山はすぐに打ち解けて、よく劇場や映画館に一緒に出かけ、時事問題に交えて社会主義の理論を学習しました。こんなエピソードが残っています。ある時ニューヨークに木村といううさんくさい催眠術師が移り住んできました。近藤と片山は面白がって木村に会いに行きます。木村は、自分のショーで大儲けがしたい、チャンスをくれるなら儲けは山分けしようという、 物好きな片山はこれに興味を持ち、近藤も手伝いをすることになりました。しかし、ショーをするにも出てくれるつても人を雇う金もありません。そこで近藤と片山も出ることにしました。カツラをかぶっておしろいを塗って、皆でカットレを踊ったのですが、2人とも何とも踊りが下手だったそうです。クレムリンの壁に眠る大革命家、片山千がカットレを踊っている姿なんて、想像もつきませんね。ともかくも、近藤は片山と親交を結び、 そこで片山のつてでニューヨークの旧新分子と交わり、共産主義、とりわけレ人主義の信奉者となっていきます。ジョン・リードやルトガース、グレーナ夫妻とも信仰を持ちました。1918年8月3日、日本で、米騒動が発生します。このニュースはすぐにアメリカでも新聞報道され、在米日本人に大きな衝撃を与えました。近藤と片山は米騒動に関するニュースを貪るように読み、これは1905年革命に否定すべき出来事だ、という結論に至ります。 一刻も早く日本で共産党を組織しなければならない。片山はアメリカの共産主義戦線統一の仕事も残っていたので、アメリカに残りシカルゴにロシアへ渡り、近藤は日本に戻って、それぞれ内外交をして日本での共産党建設に取り掛かることにしたのです。しかし、近藤にはやり残したことがありました。浮世絵売りをしている間にアメリカの教育関係者と関わりを持つようになった近藤は、文化交流によって日米関係を良好にできるのではないかと考えていました。当時、 アメリカでは排日運動が激化していましたが、教員や文化人との対話の中で、一般国民の文化交流を推進すれば両国の親善に資することができると考えたのです。近藤は米国国務省や上院議員、大学教授らの推薦をもらって日本に持ち帰りました。しかし、親善団体も政府官庁も、そんな夢にはかまっていられない、となしのつぶて。これに近藤は深く失望し、共産党を組織するという片山との約束のみに邁進することを決意したのでした。近藤はまず堺俊彦のもとを訪ね、 堺の紹介で山川仁とも会いました。二人とも近藤に対して、いくつかの、動詞的忠告、をします。それは、一度札付きになったら最後、身動きが取れなくなるので、極力表には出るな、ということでした。この忠告は妥当だと思ったので、近藤もあまり表立って会合などには出席せず、1920年12月の社会主義同盟結成の際も、あくまで裏方を務めました。しかし、社会主義同盟結成の過程で一度だけ、近藤も沿岸に上がったことがあります。 絶叫した。我に自由を与えよ。からずんばしをペン中止。と、最初の一句の途中で中止を食らいました。これには、あまりにバカバカしい弾圧ぶりに近藤はあっけに取られたと言います。その後、近藤は山川の誘いで、大杉栄の元を訪ねることになります。大杉はこの時、労働運動、詩の再刊を模索しており、山川と堺は穴生えのお目付け役として、近藤を派遣するつもりだったのです。近藤は、 労働運動の編集会議で初めて大杉と会見しました。この大杉との会見について、大杉の目に惚れた、と振り返っています。そして、大杉の指導ぶりにも大いに感服したと言います。ローン、把握まで穴派の機関誌でしたが、近藤は EK という変名を使って、毎号1ページを使ってボルシェリズムとロシア革命の解説を書くことになりました。この時代はまだ穴、ボルドー派の共同戦線時代でしたが、いかんせん山川と大杉は馬が合いませんでした。しかし近藤の参加によって堺、山川らは し、大杉はボルハから金を引っ張ることができました。ところで、この、ローン、再刊に際して、大杉は上海に密航して資金を作っていました。大杉は、コミンテルンの代表と会っていたのです。日本で共産党を組織するための工作は、アメリカングループによる東回りルートとは別に、コミンテルン極東ビューローによる西回りルートが存在しました。1920年、上海の極東ビューローは大杉に接触し、金2000円を渡しています。 大杉は共産党結成のために動くつもりは毛頭なく、この資金は、ローンに使われたというわけです。近藤は大杉の下で働きながら、共産党結成のための地下工作をしていました。そのような時に、山川がンと名乗る朝鮮人の男からの接触を受けます。コミンテルンの道だというンは、ボルの組織を至急作って、モスクワに連絡をつけろと言ってきたのです。 当時まだ尾行がついていなかった近藤が凛と折衝することになり、結局近藤が上海に渡って極東ビューローに赴くことになりました。この時初めて、近藤はコミンテルンと連絡をつけることができました。この時、コミンテルン側は、日本の共産主義グループの正式の代表であることを証明するクレデンシャル、信任状を発行することを求めてきました。そこで、酒井、山川に相談して上で、 新春、移動費などと会見。モミンテルンは、多すぎのことをすでに見限っており、近藤に対してゴルハのみで共産主義一本りの運動を起こすよう指示しました。 近藤の上海での任務が終わりましたしかし長崎丸で日本でも帰国のについた近藤に悲劇が待ち構えていました戦中で近藤は一人のポーランド人と知り合います彼はモスクワに住んでいたと言いますからロシアの知識をいろいろと教えてもらいました船が下関に着いた際そのポーランド人が税関職員と口論になりましたいろいろと教えてもらった手前無視して進むわけにもいきません近藤は通訳を買って出ることにしました交渉は長引き 近藤の霊感検査の番が一番最後になってしまったのです次の急行列車が来るのは夜です市内見物で時間を潰しきれなかった近藤は、料理屋に入って酒をちびちびと飲みます。そうすると女中がしきりに芸者を呼べと勧めてきます。列車までは5時間ある。一人で酒を飲んでもいられない。芸者を呼ぶことにした近藤ですが、酒によって気が緩んでしまいました。気がつくと、列車の時間に間に合わない。感情を払って駅に走ろうとすると、 途中と芸者がどうしても駅まで送るとついてきます。走行している間に、駅に着いた時には列車が発車した2分後でした。ここで近藤は、酒の勢いに任せて、買っていた2等席の信頼券を破り捨てます。そうして、飲み直すために料理屋に戻りました。この時、近藤一行の姿を見ていた男がいました。狩場のしていた宿刑事です。二等車の切符を破り捨てるなんて、こいつは山しか大泥棒に違いない。芸者と寝ていた近藤が物音に気づくと、 警官がドカドカと部屋に入ってきます。隣県です。警官が近藤の服を調べると、大金を忍ばせた動幕が出てきます。この金はどうしたんだこうして近藤は年縄をかけられて、警察署へと連行されることとなったのです。これが有名な、下関遊興事件、です。近藤は美名を名乗り、取り調べにも、上海で競馬に勝った金だ、と答えていました。 しばらくすると取り調べは少なくなり、留置場で過ごしていました。近藤は留置場で同室となった少年が出所する際に堺への暗号文を持たせました。ところが、この少年は警察のスパイでした。取り調べに、見慣れない刑事が出てきます。警視庁特別強盗係の池上警部です。池上は言いました。近藤君、君のことはよく知っている。不毛なところでお目にかかるね。裏方にできていたはずの近藤のことも、すでに警察は把握していたのです。そして、 山口県警特攻課と警視庁特攻係が別々に捜査をするのですが、近藤は口を割りません。そして結局、近藤は釈放されることになりました。池上は、この金は警視庁で取り上げて燃やしたことにするから、そういうことで同志に話をつけて自分で使いなさい、と言って金は全て返したと言います。近藤はすぐに東京の山川の元に向かいました。近藤が山川邸に入ってくると、中にいた山川菊江がまるで幽霊を見たかのように驚いたと言います。 近藤が警察に捕まったことは東京の同志たちにも伝わり、よもや第二報告事件か、と思われていたのです。上海で預かってきた資金の使い道について山川に相談しましたが、山川と堺はこの資金の使途は近藤に一任することにしました。表向きには、近藤が苦労して持って帰ってきたのだから近藤に使わせるという理由でしたが、内心では、警察の手がついた金に用心していたのだと言われています。コミンテルン日本支部準備会の活動は頓挫してしまった格好です。大杉のもとも尋ねました。 上海でのことを報告し、大杉の元を去ったことを割りました。そして、コミューテルンから大杉への見舞金として預かっていた500円を渡し、大杉も、うん、ありがとう、と言って受け取りました。後に大杉は近藤がコミンテルンに着いたことに怒って、ごまの灰、と罵ったのですが、この時には悪意を見せなかったと言います。さて、このキーをどう使うか。近藤は、売文社、という出版社を立ち上げました。 分筆業をフロントとしながら地下工作を続けようという魂胆で、配分者の宣伝と性格的の派手に金を使っているように見せて、警視庁の目を欺くというつもりでもありました。この頃、近藤には尾行がつくようになっていましたが、大杉から習った尾行を巻く技術を使ってすぐに振り切っていたそうです。この頃、堺や山川は近藤のことが信用できなくなっていました。明治時代の大弾圧を知っている彼らからすれば、アメリカの自由な風土で活動をしてきた近藤は軽率以外の何者でもありません。そのため、 近藤は独自の動きをすることになりました極東ビューローから預かった資金の使途にも筋道をつけなければなりませんそこで当時山手派の牙城であった早稲田大学の学生組織領民会に目をつけました壮大の学生だけでなく高倉幾人かの活動家も出入りしていた領民会の極左分子を主軸としてコミュニストグループの結成を試みたのですこれが領民共産主義社団いわゆる領民共産党ですしかし領民共産主義社団は党 はなく、独自の綱領も持たなかったと言います。しかし、当時の日本のコミュニストグループは雑誌、新聞の同人を中心に、思想家の個人的影響力で集まっていたものがほとんどだったのに対して、領民共産主義社団は組織形態中心のもので、日本の社会主義の歴史を隠するものでした。8月に高津、高瀬清、浦田武雄、中曽根源原を主要メンバーとして結成された領民共産主義社団は、11月に大きな行動を起こします。 東京で陸軍大演習が行われ、一般の民家にも多数の兵士が泊まることになりました。これに目をつけた高津らは、反戦ビラを作成し、東京市中にばらまくことにしました。軍人諸君、兄弟よ、で始まる、共産党本部、礼儀のビラを、数千枚街頭に貼ったりポストに撒いたと言います。この出来事は後に、領民共産党事件、と呼ばれることとなります。 セルンからチャン・タイライという中国人が使わされ、翌年1月に開かれる極東諸民族大会に日本人代表を送るよう要請してきました。そのため、近藤は徳田久一と何人かの穴派の労働者を派遣します。この時、代表団には山川の手によるテーゼ草案などを持たせたのですが、その後、なぜかこれらの資料の写しを持った、ーグレーと名乗る謎の外国人が日本で逮捕されます。いわゆる、ーグレー、事件です。どうやら、吉原太郎という男が悪さをしていたのではないかと言われているのですが、 吉原のことはまたの機会にお話しすることにしましょう。この時、警察に拘禁された B グレイは、近藤映像に合わせろ、と言いました。そのため、近藤も巻き添えを食って逮捕される羽目になりました。ここで、領民共産党事件が発覚したのです。釈放された近藤は、コミュニスト、グループの仲間から査問を受けることになります。査問、と言っても厳しいものではなく、下関遊興事件を含めてことの経緯をみんなで聞こうというもので、高津と田所輝明が左門役となりました。 実は、この左門会も歴史的なものでした。近藤の行動について酒井や山川が説明をつけるだけでは、若い活動家たちを抑えることができなくなっていたのです。さて、こうして紆余曲折があったものの、領民共産党事件以来、日本共産党の正式決定の機運は急速に熟しました。1922年1月には機関紙として雑誌、レネー、堺、酒井、山川、荒畑寛村、田所、上田茂樹、三島沙浦によって発刊が開始されました。 そして1922年7月15日、渋谷の伊達町、高瀬清の下宿で共産党創立大会が開かれました。と、公式投資では言われるのですが、近藤はそうは記憶していません。近藤曰く、高瀬の家での会議は準備会であり、日本共産党が生まれたのは1923年2月4日、一般的には第2回大会とされている市川会議だと言います。近藤はこう振り返ります。冬の夜の真っ黒な空に、ギラギラ光る星を眺めながら、ほっと深いため息をついた。 とうとう日本共産党が生まれた。大正12年2月4日の午後を期して生まれた。しかし近藤は、ここで一つの区切りをつけたいと思っていました。自分は元来プロレタリアの敵陣営、封建士族の家柄の人間である。いいところで足を洗った方が自分のためでもプロレタリア運動のためでもあると。私自身は、単に、ロシア革命の架空の運ぶ小さな蜜蜂にあったに過ぎぬ。蜂は媒介の役を終わったら、もう花には用はない。飛び去るがいい、飛び去るがよい。 1923年6月、日本共産党への一斉選挙が行われます。いわゆる、第一次共産党事件、です。事前の佐野学の研究室への捜査と、正力松太郎が口を滑らせたことで共産党側はある程度一斉検挙が近いことが分かっていました。正力松太郎は当時共産党関係者へのスパイ工作を言っており、近藤にも接触しています。党は、近藤、高津と弱々しい佐野学を国外に逃がすことを決定します。警察が厳戒態勢を敷く中、 近藤と高津は6月5日に釜山に上陸します。この前日に、共産党員の一斉検挙があったので、本当に危機一髪でした。上海で佐野と合流し、近藤はソビエトへ血向かいます。佐野はコミンテルンの、近藤はプロフィンテルンで仕事をすることになりました。近藤はモスクワで数年間、プロフィンテルン中央常任委員として、情報収集の任につきました。また、頻繁に地方に連れ出され、外国から来た同士として大衆の前で演説することもありました。 1924年5月、コミンテルン第5回大会がモスクワで開かれました。日本代表団は片山を代表とし、佐野学、徳田久一、近藤が副代表を務めました。この時には、日本共産党はすでに森ヶ崎会議を経て回答を決議していて、日本に関しては党再建が問題となりました。ソビエトでの近藤に関して、こんなエピソードが残っています。コミンテルン第5回大会が終わった頃、片山と近藤は休暇を取って、福岡サスへと旅行に出かけました。 現地に着くと、歓迎に来た幹部が近藤にこう話しかけました。君たち園内の同志のために、特別のご馳走を用意している。今日のご馳走はキッズのご馳走だよ。片山郎には内緒にね。コーカサスには美女が多いという噂を聞いていた近藤は喜びます。キッズのご馳走といえば、母体のご馳走に決まっていると。森の中の静かな場所で歓迎の主演が開かれます。しかし、片山は酒が飲めないので早々と中座しました。 強い地酒と肉料理をたらふく腹に入れた近藤は、待ち遠しくなって問います。さっきくんが言ったキッズはいつあるんだ何しろ山奥だからね、もう少し待ってくれ。こんな山奥まで高架サス美人がやってきてくれるのかと、ますます嬉しくなる近藤。やがて森の陰から4つの人影が現れます。それは高架さす美人ではなく、民族衣装とキンジャールをまとった、大男たちでした。遠い日本の国より珍客が参ったと聞き、ブレスク山を下ってご挨拶に参った、 我らの先祖は脱炭、日本の民も脱炭である。御身と我らは兄弟でござる。近藤は州長たちの後に娘が出てくるものと思っていました。しかし、4人の男の中の州長が、同胞愛の霊としてキッズをしたいと申し出てきたのです。キッズの相手はこのヒゲもじゃの山男たちなのか。周囲の同志たちは意地悪い目をして、近藤が犠牲になるのを待っています。近藤は定年して、大男の体によじ登って、そのヒゲ面にかぶりついたと言います。 ともかく、プロギンテルンの活動家として活躍していた近藤ですが、ついにモスクワを離れなければならない日が来ました。ある日本人の山氏がスパイまがいのことをした煽りを受けて、その男と会ったことがある近藤まで、まるでスパイであるかのように見られるようになったのです。折しも、スターリンとトロツキーの清掃が終わりを迎えようとしている時でした。日本でも、すでにアメリカン、グループは反りが合わないと共産党から排除されています。こういう無ごたらしい暴落はもういらない。 こうして1926年11月、近藤は帰国の途につきました。共産党との連絡を絶ってしばらくおとなしくしていた近藤は、昭和天皇即位に伴う大謝令が敷かれたのを聞くと東京地裁に出頭し、綺麗な体になったのでした。その後の近藤は、プロレタリアの運動を生かす道は、愛国の皮をかぶることだと考え、国家社会主義やウハム賛成等の活動家となるも、あらゆる大衆団体は戦争の渦中で解散、1942年には隠れて共産主義を宣伝しているとして逮捕されてしまいます。 釈放後は千葉の片い中で過ごしますが、そこでも近藤が何者であるかを知っている者はおり、白板視されて勤労奉仕にすら出られない状況だったといいます。戦後には1946年に全国戦災者事業団を組織、その後将痍軍人の救護のために社会福祉法人を設立。身体障害者のためのコロニー建設に邁進しますが、1965年7月3日、自身が設立した福祉施設の一室で82年の生涯を終えました。近藤の胃腸は実に変転に富んでいます。 転校者とみなされた近藤のことは、公式投資で触れられることはありません。実際、帰国後の近藤の動きは、典型的な転校者コースとも言うべきものでした。その一方で、近藤は転校者によくある過激な反響主義者になったわけでもありませんでした。近藤はこう振り返っています。元来私には一つの悪い癖があって、何か一つ物を仕上げると、興味がそれから潮の引くごとく自然に失われてしまう。できたおもちゃはすぐと破壊してしまうか、友達にやってしまう。 こうした癖は、私に一生ついて回っている。彼、近藤自身がことに成功しない原因は、忍耐力の欠乏ではなくして、それに向かって先走りする性癖にあると見ねばなるまい。生まれながらの先駆者である。先駆者としての割の悪いそんな一生は、彼に運命づけられたものだから仕方がない。近藤の残した功績は偉大でした。近藤は、 堺、山川、荒畑のような慎重で秘密主義的な明治の社会主義者たちと、運動が大衆化してきた後の新しい世代の活動家たちとの間の橋渡しをしたのです。キリスト教社会主義や明治の冬の時代を経験していないからこそ、マルクス主義のレーニン主義的な実践を、日本の運動史を画する大きなスケールで展開することができたのです。実践運動としてのボルシェビズムを初めて輸入したのは、近藤に他なりません。 近藤の最後の事業となった福祉施設は、今も彼の聖地にほど近い、東京の一角の通りから見えない袋地にひっそりと残っています。